angka kematian bayi salah satunya. Gimana terkait pelayanan Oh, iya. Jadi memang eh, program kesehatan ibu dan anak utamanya itu memang menjadi faktor eh, program utama kesehatan. Bagaimana kita tujuannya adalah menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Agar ibu hamil sehat itu jadi harus dimulai dari remaja yang sehat bebas dari anemia jadi tidak boleh remajanya itu kurang gizi jadi dari awal remaja harus bebas anemia dan dia siap untuk membina keluarga jadi pendewasaan usia kawin itu kalau nanti remajanya sudah siap baru nanti ke proses kehamilannya dalam proses kehamilan kita perlu menginginkan putranya yang e, sehat menjadi putra penerus yang e, bisa menjadi tenaga pembangunan di Indonesia ini ibu harus persiapkan dari hamil pertama, ibu harus sudah kontak dengan tenaga kesehatan. Jadi di trimester pertama harus satu kali dengan tenaga kesehatan. Yang kedua di trimester kedua usia 4 sampai 6 bulan itu maksimal minimal minimal tenaga kesehatan. Di trimester ketiga minimal ibu itu harus kontak dengan tenaga kesehatan itu tiga kali. Nah, bagaimana kalau ibu itu periksa tiap bulan? Ibu itu periksa tiap bulan dan minimal ibu eh, hamil itu harus kontak dengan dokter satu kali untuk melakukan di apakah ada risiko-risiko kepada ibu hamil itu eh, pelayanan apa saja yang harus didapatkan oleh ibu yaitu selama hamil ibu harus mendapatkan pelayanan 10T apa saja 10T itu eh, salah satunya ini jadi ibu hamil setiap melakukan pemeriksaan harus diukur tinggi badannya yang pertama dan diukur berat badannya. Setelah itu harus mendapatkan pelayanan tensi, jadi diukur tekanan darahnya setiap uh, datang. Apakah ada? Selang Setelah diukur tensinya, T yang selanjutnya adalah ibu itu diperiksa tinggi uh, apa lilanya. Jadi setelah itu T yang selanjutnya tablet tambah darah. Jadi setiap ibu hamil wajib mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 90 tablet selama kehamilan tablet tambah darah nah yang selanjutnya adalah ibu itu harus di screening TT jadi harus diberikan tetanus bagaimana screeningnya itu eh, apakah ibu bayi dulu itu sudah pernah diimunisasi kalau e, bayinya itu diimunisasi lengkap berarti itu ibu itu screeningnya T2. Kalau SD dia mendapatkan imunisasi kan disuntik ya. Ya itu juga penting untuk ibu ini untuk kehamilan iya karena itu sudah masuk tetanus e, imunisasi tetanus itu kalau kelas 3 ya dapat ya kelas 3 kelas 4 kelas 6 itu sudah statusnya sudah T5 jadi iya jadi kalau sudah status T5, calon pengantin wanita tidak perlu mendapatkan tadi sudah T yang keberapa tadi ya? Kelima ya kayaknya ya. Oke, T yang keenam selanjutnya adalah e, dilakukan pemeriksaan. Jadi di perutnya itu diperiksa untuk T yang selanjutnya. E, untuk T yang ketujuh adalah e, lakukan tata laksana kasus. Ya. Jadi ada pelayanan tata laksana kasus bagaimana ibu hamil itu ketika ada masalah dilakukan tata laksana kasusnya seperti iya. Itu ada berapa tadi? Itu ya. Untuk tadi sudah tinggi, tinggi badan sama berat badan, lakukan tensi, pemeriksaan bilah, ting tinggi, tingkar lengan atas, tinggi fundus uteri, terus pemeriksaan Titi Titi sudah? Sudah, sudah. Sudah, ya? Titi sudah. Pemeriksaan tablet tambah pemberian tablet tambah darah, ya. Tinggi fungsi uteri sudah, sudah. tambah darah sudah. Terus eh, apa? Dilakukan tata laksana kasus. Lalu lagi tes laboratorium. Hari ketiga itu tes laboratorium. Semua ibu hamil harus mendapatkan pelayanan tes laboratorium yaitu kalau untuk ibu hamil adanya wajib diperiksa triple eliminasi yaitu pemeriksaan HIV, eh, pemeriksaan sifilis dan pemeriksaan eh, HB, eh, satu adalah HBIV biasanya jadi hepatitis itu wajib diperiksa karena apa penyakit ini nanti akan beresiko kepada bayinya ya ada terlaksana kasus itu ada yaitu tes selanjutnya dilakukan untuk e, eh, apabila ada pasien dia yang melakukan kulit dalam kehamilan itu semua harus e, kepada ibu apakah dalam satu kali pelayanan kalau ada yang tidak terdapat tidak diberikan umpamanya e, begitu ibu berkunjung pertama kali tapi belum dilakukan screen HIV-nya ya apa-apa untuk yang kedua kan screen HIV-nya gitu jadi kan masih ada 9 bulan kan harusnya kalau ibu itu rajin dia boleh 9 bulan 9 kali atau lebih uh, bertemu dengan tenaga kesehatan untuk terima itu tadi kan masa kehadiran iya. persalinannya itu bagaimana bu cara mendapatkan cara mendapatkan aksesnya iya untuk persalinan jangan lupa ibu bu sekarang semua persalinan wajib bersalin di tenaga kesehatan dan yang kompeten ya yang sudah ditentukan sesuai dengan Permenkes itu adalah satu di rumah sakit di dan di eh, bidang praktek swasta tetapi dengan catatan dilayani oleh tenaga yang kompeten dengan minimal enam tangan sebenarnya ya jadi artinya enam tangan dengan tiga tenaga yang kebetulan nanti ada yang melayani ibunya bayinya kalau ada kegawatan itu sudah cukup itu dalam melakukan pelayanan persalinan bagaimana dengan aksesnya e, untuk mendapatkan pelayanan persalinan ini apabila ibu itu tidak mempunyai dana jadi jangan khawatir kalau di Bondowoso Bu Sumber Ringin semua ibu hamil akan kita data daftarkan ke dalam KIS terintegrasi bagi yang tidak mempunyai akses pembiayaan persalinan kalau jadi bisa dilayani gratis apalagi di puskesmas itu semua bisa dilayani gratis tahu datang ke Dewoso tidak punya kartu KIS sekarang masih ada yaitu pembiayaan namanya jam persal jaminan persalinan bisa diakses itu nanti asalkan persyaratannya dengan surat-suratnya bisa diurusi dengan di desa itu lebih mudah semua bisa diakses gitu ya jadi tidak ada sekarang sudah tidak ada ceritanya tidak mempunyai biaya diharapkan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi semua pelayanan harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten dan di fasilitas pelayanan kesehatan itu untuk persalinan selanjutnya ya, baik jadi sebenarnya stunting banyak ya sudah kita mungkin berkali-kali selama ini di 2020 itu stunting itu apa karena kebetulan Bondoso juga menjadi salah satu apa e, programnya dapat program Baduta 2 jadi stunting itu adalah suatu kondisi di mana antara eh, tinggi badan itu tidak sesuai dengan jadi tidak ada persamaan atau alias katakanlah pendek jadinya gitu ya jadi apakah stunting itu karena turunan atau pendek itu karena turunan oh bapak ibunya pendek e, akhirnya anaknya pendek sebenarnya tidak jadi stunting itu tadi sama dengan e, bayi tadi harus dimulai dari mempersiapkan remajanya itu kalau dia tidak anemi tidak kurang gizi dia akan menjadi ibu hamil nanti yang sehat dan ketika ibu hamilnya sehat diharapkan bayinya juga lah. Bagaimana biar ibu hamil sehat itu? Selain tadi mendapatkan pelayanan kesehatan, ibu hamil itu harus uh, minimal setiap hari itu makan atika. Atika, Atika, oh iya. iya. Atika itu ati, telur, dan ikan gitu ya. Jadi minimal setiap ibu itu setiap harinya harus ada konsumsi proteinnya itu adalah ati telur ikan sayuran itu juga sama kalau ibu hamil sudah makan apa atika sudah melakukan pemeriksaan dengan bagus nanti ketika bersalin sudah di tenaga kesehatan dan bayi untuk yang pertama kali dia akan mendapatkan gisinya melalui susu ibu dengan bayi di tempat itu dilakukan IMD inisiasi menyusu dini ya setelah diberikan IMD dia eksklusif yaitu selama enam bulan jadi ASI diberikan kepada bayi tanpa dikasih makanan apapun mulai bayi lahir sampai usia 6 bulan itu ASI. ASI Bu atas sharing-sharingnya pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, untuk teman-teman sahabat sehat semua yang belum subscribe, ayo subscribe karena kita akan memberikan edukasi dengan tema-tema yang lebih menarik. Eh, sekian dari banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.